Тамакшы Ипполит Лобановын, семші Анатолий Саватеевін, эх, весі шаш әлі ялтыш, тә ансыныда группа Камертон. Здесь. Kenges gece Doğan soğuk Kalemde Genel teşebbü Yaş solajide Soğan soğuk Adli viko Kamalin zeteleş Веквесе шашаял, кашиял кашкенатеш Гангаш лишне кипарис, ракетче ярате Порна children get the measure. Ik ben ze chercher, ja, dus ja, dus ken het też. Tam goś dziś taki Paris, takie cienie te. Korna kurze sponsorów, biegów rozwód sam czy rękyle. A krzemiesz tym, że mardyś wiele się szkoda. A krzemiesz tym, że mardyś wiele się szkoda. Egyébként mozgol a pénzed, látsz a kardon, Nazdar a sárat, négyes askal veres. Úrvény kézzel, garkas négyes, Sétjém a nyárat éden. Érdezéses lere jalkos, jalkos kenetes, Tandos is neki Párizs, meg kétsé jelentet. Tornak úrgat, Stimme, Akşeme stimsen var biz bile siz kalkar Akşeme stimsen var biz bile siz kalkar Kırmızı şaşırır yol Kışı yolmuş kanadır Там gözlüsnük gibarisle Gece yarada Kurna kurza sponsor ruke Kurva zok samcıdan kıra Akışana ştimze mordiş Vili şiş kalta Akışana ştimze mordiş Vili şiş kalta